लो अब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी झाबुआ के कड़कनाथ का सेवन करेंगे जी हाँ कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कड़कनाथ खाने की सलाह दी गई है उल्लेखनीय है कि विराट कोहली इन दिनों कोलेस्ट्रॉल तथा फैट ज़्यादा होने के डर से ग्रिल चिकन नहीं खा पा रहे हैं और जब यह बात अखबारों में छपी तो कड़कनाथ रिसर्च सेंटर कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ द्वारा उन्हें यह सलाह दी गई कि फैट और कोलेस्ट्रॉल के कारण यदि विराट कोहली और अन्य खिलाड़ी ग्रिल चिकन नहीं खा पा रहे हैं तो वे झाबुआ का कड़कनाथ खा सकते हैं इसमें न के बराबर फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें आयरन और ल्यूरिक एसिड पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है कुल मिलाकर जो रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा नेशनल मीट रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट भी दी गई है जिसमें बताया गया है कि कड़कनाथ में और अन्य मटन में चिकन में क्या अंतर होता है कुल मिला के यह पूरा मामला बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि कड़कनाथ की जो मौजूदगी है वह झाबुआ को बेहद प्रसिद्ध कर रही है और अभी तक तो नेता भी झाबुआ में आकर कड़कनाथ का स्वाद लेते थे कड़कनाथ के कारण झाबुआ बेहद प्रसिद्ध रहा है हाल ही में चुनाव में भी नेताओं ने कड़कनाथ खूब उड़ाए कड़कनाथ के बारे में यह कहा जाता है कि यह मनुष्य की ताकत को मजबूती देता है उसके सेक्स को भी मजबूत करता है